ter que deixalo todo. Tanta lectura, a fresa, o verde a canto, o sorriso dos fillos, abril polos cereixos, o cheiro a erva luisa, o merlo, baj, a rula, o recendo dos tafnes, a lembranza dos pais, simplemente mirar, os antigos xoguetes, o que foi cousa grande ou lilaila lentamente facéndonos tanto traballo e dor e pensamento, o mar ao sol, a badía de noite, ollando a contigo. Prus, Lago, Malarmé, Florencia, o Cancioneiro, Dubrónic, París, Vermeer, Bach, Viena, Pontedeume, Río Xaneiro, Bos Aires, as ninfeas de Monet, o branco da Camelia, Piero, Rembrandt, Van Gogh, Montblanc, Bellagio, Cambre. Que riqueza da vida o libro dos Limbur, Urbino, Atenas, Silos, a flor azul dos campos, as maceiras en flor, os castelos da Luar, Ámsterdam, Budapest, Múnich, Venecia, Bruxas, aldeas de Galicia ou de Grecia, Portugal ou Quersí. Tantas cousas que amei, que amo, tanta axuda de amigos, as irmás, as miosotis, os corales, as xarras, tanto escrito que fixen, o tacto da túa pel, a curva do teu peito, o lume dos teus ollos, a rosa e o sorriso, flor de nai heliotropo, o xílgaro e a escuma. E esta sensualidade, arte de amar, de vivir reverquéndose, goce rubio dos labios, oírte que me queres, ter que deixalo todo.